sê baie welkom. Dit is Bybelskooltyd, Linwood Rifttyd. Ek sien so uit elke week na Handelinge. Ek leer self baie nuwe dinge. Wat 'n vreugde om in God se woord met Handelinge besig te wees. Ja, ons gedagte is om om op die voetspore van God se gees te wees en te leer hoe is God besig om deur die boek Handelinge die wêreld te verander. Ja, dis die boek oor die Heilige Gees, die boek oor die opgestane Christus wat sy kerk gebruik. En ons is besig met greep uit die boek Handelinge. Ons het verlede keer gesien, onthou jy, hoe die Heilige Gees gekom het en so 'n bietjie stil gestaan by die teologie van die Heilige Gees, uh hopelik. En toe so 'n bietjie gaan kyk na die Jerusalem gemeente en met name na daardie drie opsommings in Handelinge. Handelinge 2 daarvan af vers 41, handelinge 4 vanaf vers 32 en handelinge 5 vers 11 en verder. Om 'n idee te vorm oor hoe raak die Heilige Gees se werk grond in Jerusalem. Nou, wat 'n voorreg om by hierdie reuse Lukas Handelinge stil te staan. Die grootste skrywer van die Nuwe Testament Lukas, nou is ons by hierdie reuse boek van die Nuwe Testament, Handelinge. En soos wat ons vir mekaar sê, ons gaan nie vers vir vers, hoofstuk vir hoofstuk deur Handelinge nie. Ons probeer so bietjie 'n greep kry soos ek gesê het op God se werk oor die afdruk van God in ons wêreld. En jy verwag sekerlik daarom meer as net 'n Bybelstudie. En daarom gaan ek so hier en daar so klein bietjie dieper om so 'n bietjie die agtergrond te gee of om bietjie die teologie te gee of om so 'n bietjie die plan te gee. En dis juist die tema Ek het so paar notas vir myself wat ek vandag onder andere saam met jou wil bespreek. En ek het hulle sommer hier hier op 'n rekenaarskerm vasgedruk. En uh heel eerste wil ek graag saam met jou gesels oor 'n baie belangrike lyn in die Handelinge boek, ook in Lukas in die evangelie, naamlik die plan van God. Ons gaan nou nie by die Lukas evangelie vandag stil staan nie, maar reg deur Lukas loop dit soos 'n draad dat Jesus kom om die plan van God uit te voer. Ons kry in Lukas die die die die groot klem op moed. Die Griekse woord dei, Jesus moed soontoe gaan en hy moed dit doen. Hy is besig om God se plan uit te voer, 'n deur te kolf, 'n gestalte te gee. God se plan is dat Jesus ly en opstaan uit die dood en so die skrifte van Israel vervul. Lukas 24 Nou hoekom is dit lewensbelangrik om God se plan reg te verstaan? Wel vir 'n eenvoudige rede dink ek dat dit een van die grootste gesprekke normaalweg onder Christene is, nie van die grootste soektogte, die soektog na die plan of die wil van God. Self hou ek my al vir baie baie jare daarmee besig. Ehm um, as ek meer uh, as ek reg onthou het ek al so 5 boeke daaroor probeer skrywe en probeer ek het ek al by Linwood Rif Bybelskool daaroor gehou en probeer ek dag en nag vir myself duidelikheid kry uit die Bybel wat is God se wil, God se plan. Nou ehm um, vir meeste ouens maak dit eintlik net saak wanneer hulle groot besluite in hulle lewe lewe moet neem. Moet ek hier bly of daar? Moet ek emigreer of nie? Moet ek hierdie werk aanvaar of moet ek nie? Met wie trou ek? um, ensovoorts ensovoorts. En mens mag natuurlik ook in sulke tye. Maar baie mense sukkel om in die Bybel duidelikheid te kry oor God se plan. En ek skryf dit toe aan een reuse misverstand. Een reuse misverstand. Wat is dit? Hm. Dit is hierdie ding wat in die kerk ingekruip het in Bybelstudies en evangelisasieprogramme en baie preke. Hierdie een sinnetjie God het 'n wonderlike plan vir jou lewe of iets in daai lyn. Ehm um, nou die dag toe iemand dit weer vir my sê, toe sê ek regtig? Jy sê God het 'n plan vir jou lewe. Hoe oud is jy? Middel 40s? Wat het jy die vorige 40 jaar gedoen? Het jy dit nog nie agtergekom nie? Ja, maar sy so geleer. Ek sê ek verstaan, maar kom ons leer mekaar reg. Soos ek altyd sê, jy kon dalk so oud geword het, maar jy moenie so uh, so so verder oud word nie. Of jy kon dalk so groot geword het, maar net nie so oud word nie. My voorbeeld is altyd, sê net nou maar, ek sou vir my kinders sê as hulle 5 jaar oud is, "Pappa en mamma het 'n wonderlike plan vir julle lewe." Dan sal hulle opgewonde wees. Sê nou ek sê dit vir hulle elke dag vir die volgende 15 jaar. Sê nou ek sê dit vir hulle as hulle getroud is. Sê nou ek sê dit vir as hulle 40 of 50 is, pappa en mamma het 'n plan vir julle lewe. Weet julle wat gaan hulle dan vir pa en ma sê? Regtig? Nou wat is dit? Nie waar nie. So as jy maar net die hele tyd rondloop en sê God het 'n plan vir jou lewe. Of as jy in die kerk dit hoor. Ja, dan moet jy jou hand opsteek en sê dominee, pastoor, sê vir my wat is dit? Want anders <laughs> wil ek my geld terug hê, my bydraes of so iets. Nee, net 'n grapjie. Maar feite is God se plan is nie 'n plan vir my lewe nie. So kom ek sê dit nou eers bietjie skokkend. God het nie 'n plan vir jou lewe nie. OK? God het nie 'n plan vir jou lewe nie. God het 'n plan. Punt. En die vraag is jy met jou lewe, hoe val jy met jou lewe by God se plan in? So al hierdie ouens wat gesê het God het 'n plan vir jou lewe is verkeerd. Hulle moes gesê het God het 'n wonderlike plan. Kom ons werk uit hoe jy met jou lewe by God se plan inval en lewenslank God se plan sy wil uitlewe. Maak dit sin? Ja. Nou kom ons gaan kyk. Ehm uh, ek het sommer in hierdie ou Griekse konkordansie van my nou terwyl ek ook voorberei het, het ek uh, ehm, jo, hy weer geton. Het ek sommer so 'n bietjie weer gaan kyk na al die voorkomste van van die woord boelê een van die Griekse woorde wat vir God se plan gebruik word. En uh, ek sien dit kom met betrekking tot God sommer so vier keer in Handelinge voor. Uh eh, ek gaan hierdie is net my nota so ek loer gou daarop. Handelinge 2 vers 23. Ehm um, het ehm um, hoor ek die eerste keer in die Handelinge boek van God se plan. En ek sal nou nou terugkom want ons gaan nou nou so 'n bietjie oor oor die toesprake in Handelinge praat. Maar maar Petrus is aan die woord en hy op Pinksterdag dan sê in Handelinge um, ehm, 2 vers 23 God het besluit en vooruit bepaal om hom dis nou Jesus in julle uit te lewer en julle het hom deur heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. So God se plan was die lydingspad van Jesus. Jesus is nie 'n slagoffer nie. Hy is nie 'n produk van die noodlot nie. Dis deel van God se plan die kruis en die opstanding. Handelinge 4 vers 28. Hoor ek weer 'n keer van God se plan. Dis die ehm um, gelowiges wat aan die gebid is en wat swaar kry in Jerusalem. Ehm um, en terwyl hulle bid, sê hulle dat ehm um, vers 27 dit is werklik in in hierdie stad wat gebeur het Herodes en Pilatus het met heidene nasies en die volk Israel saamgespan teen die dienaar Jesus wat deur u gesalf is. En hulle het alles gedoen wat u vooruit beskik het. Met ander woorde, die lyding van Jesus sê die gelowiges in gebed vir God is sy plan. Goed. Handelinge 5 vers 38 tot 39 hoor ek weer 'n keer van die plan van God. Petrus is aan die is besig met 'n toespraak en ehm um, hy sê dan dan en net daarna nadat hy klaar is is Gamaliel aan die praat. En nou sê Gamaliel die volgende vir die Joodse raad nadat Petrus nou gevang is wat die huidige geval betref, dis nou Petrus hulle, my raad aan julle is laat staan hierdie mense en los hulle. Want as hulle wil uh want as wat hulle wil en wat hulle doen mense werk, is daar niks van kom nie. Maar as dit van God afkom, sal julle dit nie kan keer nie. Moenie dat dit later blyk dat jy teen God gestry het nie. So Gamaliel sê as dit die raad van God is wat nou gebeur deur die apostels, moenie terugtrek nie. Ehm um, in Handelinge 13 vers 36 wanneer Paulus nou aan die woord is, uh, daar op die eerste sendingreis, dan ehm um, is hy besig om om te preek en dan sê hy in vers 36. En volgens die besluit van God het Dawid gesterwe nadat hy die mense van sy tyd gedien het. Maar Jesus se liggaam het nie vergaan nie. So vriende, dis duidelik, God se plan is Jesus. Dis wat Jesus self sê in in in Johannes 6. My gunsteling teks oor God se wil in die hele Bybel en die gunsteling teks wat niemand lees wat God se wil soek nie. Ek vra vir elke ou, vir elke ou wat vir my sê wat is God se wil? Lees Johannes vers 38 tot 40. Het jy al? Daar sê Jesus, ek het nie gekom om my eie wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het. En dit is die wil van hom wat my gestuur het, dat hy elkeen wat in my glo, sal opwek op die laaste dag. En dan word het weer een keer amper in diezelfde woorde gesê in vers 40. Die Bijbel weet, Godse plan is Jezus. So as jy handelinge lees, Handelinge 1 tot 28 is daar een vraag. Hoe is die plan van God besig om te gebeur? Eerstens, die plan is Jesus. Tweedens, die kruis is in die sentrum van die sentrum van God se plan. Wat gebeur rondom die kruis? O, kom ons kyk 'n bietjie. Kom ons kyk 'n bietjie. En ehm um, Nou wil ek graag 'n volgende tree gee om te wys hoe hierdie plan uitrol en ek wil so onthou, so sal jy nou, sal jy nou vir 'n oomblik gou saam met my net die plan van God onthou. Ons sê vir mekaar die plan is Jesus en ek wil nou graag net 'n volgende tema aanraak. Ek hoop jy kan jy hoef nie daar te lees nie net my notas, die toesprake in Handelinge. Die toesprake in Handelinge. Nou, Handelinge het 28 hoofstukke. Breedweg onthou jy? Hoofstuk 1 tot hier by 8 vers 3 ongeveer speel af in Jerusalem. Dan hoofstuk 8 vers 3 tot hier by die middel van 5 um, um 11 speel 'n bietjie af so in um Joppe en in Samaria. En dan het ons um weer 'n keer 'n fokus op op Jerusalem en dan terug na Antiochië toe, die eerste sendingreis. Uh, en dan is uh, die kerk uh, so op Paulus se roete van Handelinge 11 min of meer tot Handelinge 28. Maar in hierdie 28 hoofstukke wat so tussen Jerusalem afspeel, eerste 8 hoofstukke, ons het weer in 11 en 12 weer in hoofstuk um, 21 22 um, gebeure in Jerusalem het ons 'n groot klomp toesprake. Trouwens, as ek reg getel het in Jerusalem en dis nogal belangrik. In Jerusalem het ons 1 2 3 4 5 toesprake. Groot toesprake waar Christene, die apostels en Stefanus besig is om die evangelie bekend te stel. Ons noem dit toesprake, ons sou kon sê preke, redes, verdedigings, wat ook al. Maar ons het 5, kom ons noem dit toesprake, nie formele speeches nie, prediking, aankondigings, verkondiging van Christus teenoor nie gelowiges. En dan ons elders in Handelinge 1 2 3 groot ander toesprake. So min of meer 5 5 in Jerusalem en nog 3 elders in Jerusalem groot toesprake. In Handelinge 13 is Paulus juis in Antiochië in Pisidie en dan sy preek, sy toespraak, sy rede wat hy hou om uh, vir mense te vertel van Christus. Dan sy baie beroemde Areopagus rede in ehm um, Athene en dan uiteindelik ook sy groot rede in Caesarea Maritima voor Agrippa uh, as hy hom op die keiser beroep het. So van die 28 hoofstukke 7 groot toesprake. En as jy nou Handelinge 7 lees waar Stefanus uh homself verdedig voor die Joodse raad, dan het jy die langste enkele hoofstuk in die hele Nuwe Testament waar jy waar Stefanus vir amper 53 verse net as hy toespraak waar hy besig is om die evangelie uit te dra. Nou kom ons kyk so 'n bietjie of ons nou hierdie twee lyne aan mekaar kan trek. Handelinge wil werk met die plan van God Ons het sommer net die vier verse of wat wat letterlik daai woord gebruik, het ons vinnig gaan kyk en ons sien dit staan sentraal gekoppel, vasgemaak aan Jesus Christus. So Jesus Christus en die plan van God is een en dieselfde. In die Lukas Evangelie, die hele verhaal van Jesus tot by sy kruis, sy opstanding, die groot klem laat dit die skrifte vervul en in die Handelinge boek die uitrol van God se plan. God se plan is dat Jesus se kruisiging en sy opstanding saam met die koms van die Heilige Gees wêreldwyd geglo, verkondig geglo en in die nuwe kerk wat uitrol gestalte moet kry. So, God se plan in 'n neutedop. Nou hoe gebeur dit? En daarom die preke, die toesprake, die bekendmaak van God se wil. En in Jerusalem is die plek hoe dit gebeur. Nou is die vraag met ander woorde, so hoe gaan God se plan in Handelinge grond raak? Ja, ons weet die Heilige Gees kom. Wat is die belofte van die Heilige Gees Handelinge 1 vers 8? Julle sal krag ontvang en julle sal my getuies wees. En daarom het Lukas soveel klem op wat ek noem toesprake. 8 van hulle, 8 reuses. Daar's nog korteres en daar's 'n paar ander. Jy het in Handelinge 19 nog die groot toespraak van die stadsklerk van Efese waarby ons ook sal sal staan op 'n later geleentheid. Maar maar Christene se manier, se hoofmanier om die evangelie uit te dra om die plan van God uit te voer om medewerkers te wees as ek 1 Korintiërs 4 se taal kan gebruik van die plan van God is mond praat loop en praat en ons gaan nog heelwat met mekaar praat later oor die pad die hoddos die die roetes van Paulus en as ek so 'n bietjie in detail saam met jou kyk oor hoe Paulus sy reise aangepak het hoe sendingreise gebeur het die vermoeiendheid daarvan, die briljantheid daarvan, die totale nuwe kreatiewe manier wat daar nog net nooit was nie om 'n beweging wêreldwyd uit te vat. Al wat ou Israel kon droom, die profete, ehm um, dele van van die Ou Testamentiese profete, Jesaja en so voort, sê die verwagting gehad, die nasie sal na Jerusalem toe kom. Maar hulle het nie eintlik 'n plan gehad hoe nie. Maar Paulus het 'n plan as die Gees kom dan sê Paulus, daar's nou net een ding. Jy trek jou skoene aan en jy vat die pad en jy loop die evangelie die wêreld vol. Met die evangelie in jou hart, jou mond oop en aan die brand vir Jesus, jou skoenveter styf vasgemaak, vat jy die pad die wêreld vol. Maar dit begin met getuienis in Jerusalem. So die apostels, kom ons vat 'n bietjie Petrus hulle se 'n paar van die toesprake in Handelinge 2, die belangrike grondves toespraak van of preek as jy wil wat die kerk in Jerusalem plant Handelinge 2. Ek net greep uit dit uit al. Ehm uh, want soos ek gesê het, ons kan nie na almal kyk nie, maar ek wil sommer net so saam met jou stap deur Handelinge 2, 3, 4, 7 en uiteindelik Paulus se toespraak terug in Jerusalem, die vyf Jerusalem toesprake. Handelinge 2. Want nou sien ons hoe die plan van God uitrol En nou sien jy wat is die plan van God en nou sien jy wat doen 'n getuie. En nou moet jy en ek leer om dit agterna te doen. O ja, laat ek net dit sê. Dis mos nou een van die opdragte van die Here dat ons sy getuies moet wees. En ons sukkel daarmee. Ek weet nie van jou nie, maar ek sukkel daarmee. Ek sukkel my lewe lank daarmee ek kry dit nou nog nie mooi reg nie want ek is so bietjie ge hmm, ek weet nie of ek dit mag sê nie maar as ek dit kon gesê het sou ek wou <laughs> gesê het ek is maar so bietjie bietjie geïntimideer gewees deur evangelisasie want vir my kom dit aldag vreemd voor om mense as objekte te hanteer verlore objekte dan moet ek hulle soek hulle vind Ehm um, en dan moet ek hulle in 'n in 'n kerk sit en dan aanbeweeg om ander objekte te vind. Mense is vir my regte mense is nie maar net objekte wat ek moet red en vind en aanbeweeg nie. Hit and run nie. Ek het uh, so jare wat terug 'n boek geskryf met die titel ehm um, hy staan daar aan die kant op my ander boekrak Kruisstyl Jesus in. Waar juis saam met gelowiges eie tyds wil nadink oor hoe ek die onverdunde evangelie op realistiese praktiese maniere hier en nou kan uitdraai. En ek moes 'n paar dinge vir myself sê en ek het dit ook by handelinge geleer. Jy as jy 'n getuie is, moet jy eers weet wat doen 'n getuie? Jy lê getuienis af van 'n gebeure. Hoor mooi, jy vertel nie in die eerste plek jou eie storie nie. Jy vertel die storie, die in, in jy hoor nou, ekskuus, dat ek net reg sê, ek bedoel storie, ek bedoel die narratief, die ware verhaal, die evangelie, maar terwyl hulle net van jy vertel iemand anders se storie. Jy dis tog wat 'n getuie in hof doen. Jy word ingeroep deur 'n regter en dan sê die regter lê getuienis af van wat jy gesien het. Dan vertel jy die storie van sê nou maar jy het 'n ongeluk beleef of jy het 'n misdaad beleef. Dan vertel jy feitelik korrek en 'n betroubare getuie lê betroubare getuienis af van die korrektheid van die verhaal jy is nie geroep om 'n eh, straatvegter te wees nie. Dit het my al baie vrygemaak as ouens my so sê, ons moet nou opstaan vir die Here, dan sê ek, mm, nee, ons moet getuig vir hom. En ander ouens klink vir my soos regte straatvegters. Onthou laas jaar toe ehm um, toe daar by 'n Natalse skool ehm um, stilke uit kunsuitbeeldings was wat party Christene kwaad gemaak het. Was ek verstom toe ek op Facebook gesien het hoe party mense sê hulle gaan die skool afbrand. Toe dink ek, dis nie hoe 'n Christen getuig nie. En net nou die dag weer toe iemand vir my sê ons moet by die moslems leer om op te staan, toe sê ek meneer, word dan 'n moslem as dit jou so beïndruk. Ek is geroep om 'n getuie te wees. Ek is geroep om 1 Petrus 2 vers 17 en verder te doen. Hierin het Christus vir julle 'n voorbeeld gestel. Soos wat hy toe hy gekruisig het, nie beledig het toe hy beledig is nie, nie beklei het toe hy benadeel is nie. So is jy 'n getuie vir die Here. So ek is nie 'n bekleier nie. Ek verdedig nie God nie, ek is nie sy advokaat nie. Die Heilige Gees is. So as ouens vir my sê, "Julle daai ons verdraai die Bybel" en ek ehm um, dan verdedig ek nie God nie, so ek's net besig om te sê 'n getuie lê getuienis af van Christus. Jy beklei nie vir God nie, jy's nie sy straatvegter nie. Jy sien nie mense reg en sien hulle op hulle plek en kyk of jy gewen het as jy getuig het nie. Jesus nie gesê ons gaan hofsaake wen as ons vir hom getuig as ons voor howe gesleep word nie. Maar ons gaan vir hom getuienis af lê. Ons is ook nie sy advokaat en ek verdedig nie God nie. God het nie verdediging nodig nie. Hy het 'n advokaat, né? Handelinge skies Johannes 14, Johannes 16, die Heilige Gees, die Parakletos. Dis tog wat die woord advokaat ook beteken, die verdediger van God. Ek is die getuie. En ek lê 'n keurige getuienis af. So ek ehm um, ek is nie besig om my eie storieetjies te vertel nie. Ek is nie besig om te beklei God se vegter nie, sy straatvegter nie. Ek is nie God se advokaat nie. Ek is ook nie sy arrestasiebeampte nie. Sjoe. Toe ek so jong doemnetjie was, het ek gedink ek gaan getuienis aflegg, gaan mense leer om hierdie woord so lief te hê dat dit so seëning sal wees. En al wat ek toe die hele tyd, ek moet mense gaan fix en regkry. En ek moet op huisbesoek die verlore mense nou 'n bietjie gaan so 'n paar geestelike klappe gee of iets, ek weet nie. Ek onthou net ek dit al vertel toe 'n man eendag vir my sê ek moet bietjie die gemeente kom regkry. Sê ek meneer, ek's nie 'n geestelike chiropractor nie. Ek ruk nie aan enigiemand nie en ek sien niemand reg nie en ek fiks niemand nie. Ek vertel en ek lê keurige getuienis af van die geloof, van die hoop wat in my is. 1 Petrus 3 sê daarby waar vers 15, 16, 17. Julle moet bereid wees om getuienis af te lê van die hoop wat in julle is. Maar dan sê Petrus doen dit sober, doen dit keurig. Die boek wat ek geskryf het kry styl. Jesus se. Kry Jesus se styl. Wees keurig. Wees magneties. Dis nie my werk om ouens te boks nie, om hulle reg te sien nie. Mense moet iets van die liefde, die aroma van Jesus beleef. Onthou jy 2 Korinte 2:14? Julle as die aroma wat deur Christus vir God gebrand word, die wierook. Julle gee 'n lieflike geur af. Hm. En daarom vertel Handelinge terug na Handelinge die plan van God. Wat is die plan van God? Jesus se kruisiging. Die plan is dat hierdie verhaal die wêreld moet ingaan. Hoe gebeur dit? Jy lê getuienis af. Wat is die belangrikste wapen van 'n getuie? Ek bedoel 'n wapen in aanhalingstekens. Mond. Jy praat die goeie nuus. Soos Paulus sê en Jesaja sê, uh, hoe lieflik klink die voetstappe van hulle wat die mooi nuus bring, die goeie nuus bring. Ek het al wrintie waar tydjie na Christene geluister en dink ek, trek net uit julle skoene, julle raas. Julle bring nie goeie nuus nie, julle bring net weer oordeel en hooploosheid. So nou is Petrus aan die preek op Pinksterdag. En hy's besig uh, in hierdie vyf toesprake om God se plan uit te rol. En hoe doen hy dit? Hy kom aan die woord. Krag om 'n getuie te wees. Handelinge 1, jy sal krag ontvang om te getuig. Dis die eerste teken van krag. O ja, ehm uh, jy kan later lees in ehm um, 2 Timoteus 1 dat ons op krag het om te volhard. Dat krag nie net praatkrag is nie, Maar vasbyt krag sê Paulus. Hy sê hy het die krag om die tromp te volhard as is, om te ly vir Christus. Maar Petrus is aan die woord. Ons het laasweek ook daarby stil gestaan. Hy haal die boek Joël aan. So dis my eerste belangrike ding wat ek opmerk. Regdeur al die toesprake word die Bybel aangehaal. Ons ken dit as die Ou Testament, die die Nuwe Testament is 'n Christen, dit was hulle Bybel. So sal dit wees soos wat die profeet Joël gesê het Handelinge 2 vers 16. So 'n profeet ken God se woord. Hm, dis mos wat Jesus doen in Lukas 24. Onthou jy as hy daar vers 13 tot 35 saam met die Emmausgangers loop, dan praat hy die skrif. En dan sê daai twee Emmausgangers later vir mekaar, "Ja, het ons harte nie vuur gevat, vlam gevat, um aan die brand geslaan toe hy uit die skrif uit met ons gepraat het." Nie. Ons het die Bybel afgewater tot 'n paar quotes. Die ergste wat my al een keer oorgekom het so ruk gelede waar ek by gemeente moes preek, maak nie saak waar nie. Ek was te geskok. Uh, het 'n dame my gebel van die kerkkantoor en gevra, "Gaan ek uit die Bybel lees as ek preek? En indien wel, watter teks sal ek lees?" Ek het gedog dis 'n uh, Leon Schuster grappie dat hulle my toets en ek het gekyk, "Waar's die kameras?" En ek het gesê, "Wat bedoel jy?" Wil jy vir my sê julle lees nie uit die Bybel nie? Julle is nie besig met skrif uitleg nie. Toe weet sy nie so mooi wat om sê nie. Sy nie, hulle het maar so sulke um, gesprekke oor die Bybel en so nou en dan tref hy die Bybel. Hm. Maar wanneer jy getuie is, o, is jy deurdrenk met die skrif. Dit loop uit jou uit. Dit lek Bybel. Jy lek God se woord. En daarom weet jy staan net op en dan begin hy die skrif uitpraat. Sjoe, daar's hy. Israeliete vers 22 luister na hierdie woorde, die volgende wat ek getuie doen. God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel deur kragtige dade, wonders en tekens wat God hom by julle laat doen het. En nou weet julle, ek het dit nou nog gelees, vers 23. Hy het vooruit bepaal om hom in julle uit te lewer en hy's gekruisig. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Nou haal Petrus weer die Bybel aan uh, hy haal Dawid aan. Um, van hom sê Dawid al het Psalm 16 aan. Dit is Handelinge 2 vers 25. Ek het die Here altyd voor oë, hy is aan my regterhand. En ehm um, dan verduidelik Petrus soos hy uh, hy vat Ou Testament, hy lê dit uit, hy lê Joël uit. Hy hy praat oor Christus, dan praat hy oor Dawid, dan lê hy dit uit, vers 29. Dawid is uh, dood, hy sy graf is hier by ons. Maar Christus het opgestaan uit die dood. Sy liggaam sal nie die dode ryk tref nie. God het Jesus uit die dood laat opstaan. Ons is getuies hiervan. Ons is getuies hiervan. Hy is verhoog aan die regterhand van God en hy het die Heilige Gees uitgestort. Nou haal hy weer 'n keer Dawid aan. En dan die toepassing, die hele Israel moet nou vas en seker weet, God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak dis wat 'n getuie doen. Christus, kom ons vat eers die Ou Testament. Die Ou Testament het 'n bepaalde boodskap. Christus vervul dit. Hy is die gekruisigde, hy het opgestaan en ons lê getuienis daarvan af. En as die mense dan vra of reageer, dan reageer die apostels die ooreenkomstig. Eerste mense is diep getref vers 37. Wat moet ons doen? bekeer julle, word laat julle gedoop word en um, dan begin hulle hulle heel hartig toelê op die evangelie. So dis wat 'n getuie doen. So ons sien die plan van God is Christus. In Handelinge is die plan van God dat ehm um, die kerk hierdie boodskap verkondig en dat daar geloofsgemeenskappe vorm. Nou sien ons kort en kragtig hoe Petrus dit doen die eerste toespraak in Handelinge. Bekendstel van Jesus uit die Bybel. Hy is die vervulling van die Bybel. Uh, hy is opgestaan, hy is opgewek uit die dood, hy is nou die Here, die dood kan hom nie hou nie. So dis die kern van die kern. Christus gekruisig, begrawe en opgewek en nou die Here en uh, hy sit nou aan die regterhand van die Vader. Hy is die Here, hy is die Messias en dan vorm daar 'n geloofsgemeenskap rondom dit. Handelinge 3. As dit reg, ons het nog so 10 minute, dan gaan ons breek vir koffie. Reg so. OK, goed. Ehm laaste 10 minute. Goed. Nou sien ons in Handelinge 3, Petrus hulle begin hierdie evangelie nou uitdra. Hy is dit begin met 'n narratief. Lukas doen dit so mooi. Ons het nou al gesien Lukas het toesprake in Handelinge. Ons het hierdie kort opsommings en dan het hy net 'n gewone narratief wat lei na 'n toespraak. So eenmiddag 3 uur Handelinge 3 vers 1. Uh dis gebedstyd in die tempel. Is Petrus en Johannes daar. Hulle loop hierdie man raak wat verlam is by die mooi poort en hy vra geld, maar Petrus sê van daai bekende woorde Handelinge 3 vers 6, ek het nie geld nie, maar gaan vir jou dit wat ek het gee ek vir jou. Sjoe, dis mooi. In die naam van Jesus Christus van Nazareth, staan op en loop. En dan staan die man op en hy loop en almal sien dit en almal jubel. Ja, so wonderwerke gebeur ook deur die apostels. Dit loop reg deur Handelinge saam met die apostels, minder by Paulus interessant genoeg, maar ehm um, die wonderwerke geskied nou in die naam van Jesus Christus. Dit geskied nooit in die apostels se naam nie. Dis juist die probleem in Handelinge 13 sal ons nog sien in Pisidie wanneer Paulus 'n man uit die uh, gesond maak dat die skare hom as 'n god begin beskou en vir vir Barnabas. Daarom hierdie duidelike afstand moet geen eer aan ons gee nie. Dis Jesus Christus in sy naam dat dit gebeur. En dan het Paul dan kom maar 'n groot klomp mense bymekaar. Dit is onmiddellik hoofnuus hierdie genesing. En ek lees in Handelinge 3 vanaf vers 11 dat Petrus onmiddellik 'n volgende toespraak preek leerrede het. Vers 12. Toe Petrus dit sien, het hy hulle toe gespreek: "Israeliete, hoekom is julle verbaas hieroor? Dink julle dis in ons eie krag?" Dan gaan hy onmiddellik weer, hy lê getuienis af, die God van Abraham, Isak, Jakob, van ons voorvaders, het aan Jesus sy dienaar goddelike eer gegee. Julle het hom uitgelewer aan Pilatus. Hy was heilig en opreg, vers 14. Maar julle het vir hom vers 15 die die leidsman na die ewige lewe toe, daai mooi Griekse woord, verwerp. Hy is dood. God het hom opgewek en dit is hierdie Jesus. So nou het ek weer plan van God, 'n toespraak en hoe doen ons dit? So die kerk het nou tot stand gekom. Daar's 'n handeling waar 'n gelowe, waar 'n siek man genees word. Dis hoofnuus Onmiddellik weer die apostels, ons is getuies, ons is nie celebrities nie. Al hierdie kerk celebrities deesdae. Ehm um, ons is bekendmakers van die goeie nuus van God. En onmiddellik die preek. Getuie terug na Abraham toe. Ah, dit is Abraham, Isak, Jakob. Uit hom, hulle uit kom Christus gekruisig, opgestaan. En hier die lewende Jesus, die lewende Christus. Hy is nie dood nie. Hy is by ons, die opgestane Here. Deur geloof in hom het hierdie genesing plaasgevind. En dan verduidelik Petrus verder, dis deur onkunde dat uh, hy eh, dat mense hom gekruisig het, die Jode. Vers 19: "Maar bekeer julle. Bekeer julle. Dan sal God julle sondes vergewe." Dit word die getuienis dan sal weer 'n uitleg ehm um, vanaf ehm um, uit die Ou Testamentiese skrifte, dan word Moses aangehaal. So terwyl hy in Handelinge 2 uh eh, Joel aanhaal en Dawid sterk aanhaal, word Abraham nou sterk aangehaal in sy toespraak en Moses. En uh, dan die sterk oproep dat hierdie dienaar, hierdie nuwe dienskneg, Christus wat nou geïdentifiseer word as Here, as leidsman, as Christus. Hy gebruik sulke mooi terme. Die leidsman van ons geloof, Handelinge 3 vers 15. Die eh, daai selfe beeld wat die Hebreërbrief gebruik, hy is die begin en die volëinder, hy is die voorpad, die voorloper van ons geloof. Hy is die Christus, Handelinge 3 vers 17. Hy is ehm um, deur God aangewys as die Messias, Handelinge 3 vers 20. Hy is die profeet. Handelinge 3 vers 22. En Lukas is Jesus ook 'n profeet, die profeet van God. Hy is die profeet, hoofletter, die ware profeet. Vers 23: Elkeen wat nie hierdie profeet gehoorsaam nie, moet van die volk afgesny word, het Levitikus 23 gesê. En al die profete van Samuel af het verkondig wat gaan gebeur en dis nou in vervulling. Abraham het gesê word aangehaal vers 26 en daarom is Jesus ook die dienskneg van die Here wat gestuur is vers 26 om 'n groot seën te wees om mense terug te bring van die verkeerde paaie. Is mooi, né? Nee? Wel, wel. God se plan. Wat is dit? Jesus. Hoe rol God se plan uit? Prediking. Wat wie, wie doen dit? Getuies. Wie's getuies? apostels en elkeen ons ook getuies is nie straatvegters advokate verdedigers regsieners nie ons lê getuienis af van Christus hoe doen ons dit ons gebruik die Bybel ons ken die Bybel ons koppel Jesus aan die Bybel Handelinge 2 word dit gekoppel aan Joël Dawid Handelinge 3 Petrus hulle bring 'n gemeente in die Here se naam tot stand af in 'n wonderwerk plaas die wonderwerk word onmiddellik die eer aan Christus gegee. Dan uh, eh, hou hy 'n toespraak. Uh wat doen hy in sy toespraak? Moenie fokus op ons sit nie, dit gaan oor Christus. Wie is hy? Die een van wie Abraham en Moses vertel het. Hy is die Messias. Hy is die dienaar van God, hy is die voorbereider, hy is die ware Here. En as jy in hom glo, dan vers 26, daarom het God sy dienaar na die wêreld toe laat kom en hom heel eers na julle toe gestuur om vir julle tot 'n seën te wees deur julle van julle verkeer op paai terug te bring. Dit is die tweede groot toespraak. Derde een, Handelinge 4. Petrus is nog so besig om te preek of al 'n chaos breek los by die tempel. Die godsdienstige Sanhedrin, die Sadduseërs, hulle die tempelwagte laat hulle vang. Kyk die tempel. Ehm um, ons het nog so 'n oombliekie voor koffie, ja. Die tempel in Jerusalem um, het een eie politie mag gehad. En hulle het seker gemaakt dat dinge op die tempel veilig is. En die tempel is reesachtig, daar kon duisende duisende mense in die tempel van Herodes die grote staan. En onmiddellik, toe hulle sien hier so'n dingetje aan die gebeur, uh, het die tempel sy eie soldaten ingegryp. Die Romeine het ook een fort Antonia gehad, waar Jesus voor Pontius Pilatus verskyn het, onthou jy, Lukas 23. Um, ehm, Maar maar hierdie is nou die tempel se eie soldate. En Petrus en Johannes word onmiddellik gearresteer, die twee apostels, Handelinge 4 vers 3. Hulle word toegesluit, hulle is in die tronk. Ehm um, nou ons weet daar is uh, ook 'n tronk by die hoofpriester se huis waar Jesus gegeesel is, maar in elk geval hulle is hier uh, aangehou. Volgenoggend vroeg Handelinge 4 vers 5 is daar 'n spesiale Joodse raad, die Joodse raad 70 lede en die hoofpriester Hulle is die godsdienstige hoofde bestaanende uit die hoofpriester, fariseërs en sadduseërs en familiehoofde. En dis presies wat ons hoor in Handelinge 4 vers 5. Die hoofpriester Annas en Kajafas, Johannes, Alexander en al die lede van die hoofpriesterlike families was daar. Nou word Petrus ondervra en dit word 'n geleentheid so die eerste toespraak is evangelisasie Die tweede toespraak in Handelinge 3 evangelisasie, die vier, derde toespraak in Handelinge is 'n verdediging van die evangelie as jy wil, 'n apologie. Ehm um, apologia beteken 'n uh, 'n deurdagte Christelike verduideliking van waaroor die evangelie gaan. Dis nie ekskuus apologie nie, dit is 'n 'n verdediging deur 'n getuie, nie deur 'n advokaat nie raadslede Petrus vol van die Heilige Gees. Hier kom die ding. Jesus het mos beloof in Matteus 10, Lukas 10. Jy moenie bang wees nie, my Gees sal julle lei. Raadslede, julle verhoor 'n man. Ehm um, julle weet, julle almal in die hele Israel moet weet dat dit in die naam van Jesus Christus van Nasaret is dat hy voor julle staan. Die Jesus wat julle gekruisig het, maar wat God uit die dood opgewek het dan haal hy onmiddellik die Ou Testament aan, die baie beroemde Psalm 118 wat Jesus gebruik, wat Paulus gebruik en wat nou hier gebruik word. Die hoeksteen, die belangrikste klip wat verwerp is, het um, hy het nou die belangrikste klip geword. Hy bring verlossing, Handelinge 4 vers 12, niemand anders nie. Daar is geen ander naam op die aarde aan die mense gegee waardeur die mense wat God wil hê dat ons deur verlos sal word toe is die Joodse raad geskok deur hierdie eenvoudige mense, ongeleerde vissermanne en ehm um, wat hierdie hierdie kragtige getuienis het. Dan verbied hulle hulle om verder te praat oor Jesus. Ehm um, die apostels weier. Hulle sê ehm um, hulle is weer hulle is weer laat inkom Handeling 4:18. Hulle is beveel om niks verder te sê nie en dan sê Petrus sy groot woorde. Julle moet self maar besluit wat reg is, om aan God gehoorsaam te wees of uh, aan julle. Ons is dit onmoontlik om nie te praat oor wat ons gesien en gehoor het nie. Toe is hulle weg nadat hulle baie gedreig is deur die Joodse raad en uh, daar het baie mense tot bekering gekom en almal het uh, gejubel en gejuig. So die derde toespraak is 'n verdediging deur deur getuies. Uh Hier is die evangelie. Hier is die non-negotiables. Jesus is die Here. Hy is gekruisig, hy het opgestaan. Daar is geen ander redding onder die son behalwe deur Jesus nie. As julle vir ons sê ons moet stil bly, ons kan nie. Hierdie is die ononderhandelbare pilaar van die Christendom.